Mari, mari, mariposa, mariposa, loco. Mari, mari, mari, mariposa, lo sabes. Mari, mari, mari, mariposa. Mami, mami, mami, mariposa. Eh. Mami, es que la calle es tan dichosa. Eh. Ay, mari, mari, mari, mariposa. Mari, mari, mari, mariposas, Tony Sosa Blanca quiso hacerme ver que la vida era el color rosa Pero sé que es una puta y pretenciosa Que manipula y que me acosa Estoy fumando mucho, no sé qué me pasa Todo es de colores como mariposa Yo soy tu flaquito, ma, no tengo grasa Tú ni pintas ni te pintas, sé que eres hermosa Sáquete todo ese tweet, dale, que tengo el pecho a mil, vale Jamás como tu vida, iguales, mírame ah, eh. Tú mi Mari, y me posa, como sabes Me voy a hacer tu marido hasta que caigan los rosales Hasta que baje Dios a suba sus laureles Hasta que suba la des pa' quemar cuarteles Hasta que la araña me atrape en sus redes Seguirán teniendo filo mis alas, deja que huele Mari, mari, mari, mariposa No sé cuándo me convertí en esta cosa Cuando me puse ni me quité las esposas Pero ahora vuelo mari, mari, mariposa el cielo azul, traigo la luz, billete rosa Yo vendía cus, en juta hacia mis cosas Ahora hago sur, monta mi cruz, las orgulloso Yeah, yeah, yeah, yeah Mari, mari, mari, mariposa eh, Mami, mami, mami, mariposa eh, Mami, es que la calle es tan dichosa Ay, ah, mari, mari, mari, mariposa eh, Mari, mari, mari, mariposa Mami, mami, mami, mariposa Mami, es que la calle es tan dichosa ah, Mari, mari, mari, mari, mariposa, ey